Narayana ke bacche. Haan, the product of finding the square root of is the mean of the following. Therefore, we need to prove that this fellow is a waste fellow. And the 4181 is the process of calling is called Papa Popo. Aim to determine the focal length of a uh, convex lens obtaining IP address of n40. n is also called as is also called as the product the process of actually is called as reflective length. Reflective length can be determined a focal length of the distance between the object uh, saturated of a uh, distance between the many time and the focal length between the okay uh, okay so let's get normal college students चलो आज हम ना पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पड़ेंगे बहुत बड़ा है रे भाई चलो छोटा वाला पड़ेंगे ये तो छोटा है हाँ इतना बड़ा हाँ, हाँ। नहीं नहीं नहीं हाथ क्या पढ़ते हैं यहाँ हाँ अच्छा वलीमा है किसका वलीमा मैं भी आऊँ अरे भूख लग रही यहाँ क्या तो खा पाऊँ अच्छा अच्छा हाँ हेलो मंजुमा क्या कर रहे तुम अच्छा पढ़ रहे अरे क्या पढ़ते वहाँ अरे जो आना है आ जाते मार का